किया है बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत कुमार जी आपको ईटानदासी के लिए खेल क्षेत्र भैया इनकी हर दुखों को हरो इनकी हर मनोकामना पूरी करना ताकि अगले वर्ष Kucing cakap saya. Mana mana mana mana mana. की हर मनोकामना पूर्ण करें अरविंद गुरु जी अरविंद गुरु जी हेलो हेलो बंद करो भाई गाना अरविंद गुरु जी सतपुराना इनके ओर से एक एक रुपया जो शिक्षक है और ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हैं इनकी तरफ से एक सौ एक रुपया धन्यवाद हाँ? अरविंद गुरु जी प्रसाद सोनी बक्सर बिहार वहाँ से आकर इक्यावन बसों दिए धन्यवाद जगन्नाथ प्रसाद सोनी जी जो बक्सर से बिहार से आकर गढ़वा के छठ गाय का हमें सहयोग दिया इसके लिए बधाई के पात्र है पुष्पा मेहता उमरा एक दो सौ इक्कीस धन्यवाद पुष्पा मेहता जी ओम प्रकाश केसरी पाइप पूरा कर हुआ एक सौ एक रुपया धन्यवाद ओम प्रकाश केसरी जी जो हमें सहयोग दिया राहुल प्रसाद पूरी जो भैया सावन गया जाने वाले और मसाद कमला पुरी रोगी लता सुबह गाला गया विकास काल हो गया विकास किया विकास काल किया भैया साहब ने हमें सहयोग दिया आज ये जो कृपया स्टूडेंट क्लब के मंच पर आ जाए आपकी बहन रही है परेशान है आप आकर मिल ले स्टूडेंट क्लब की दायित्व और लगी हुई है जिस किसी को की कराना हो जाकर करा ले आकाश में कम से कम बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं कम से कम काम कीजिएगा वो अपने को प्रचार कर देंगे सैमसंग बढ़िया इवेंट रविशंकर प्रजापति चपला इनकी ओर से है बहुत बहुत धन्यवाद अनोखी कुमारी सोनपुरवा alıyoruz. Sayın Tanrı'ya, kurumuz için, kurumuz